हाय सांग मैंने चलत आज जानवा पीएफ केमती कौन अनल आप्लाई हो पार मानने ओडे प्राय पा पी एफ बहुत किसी जाणी ना केमती कौन आप्लाय होमती कौन ए रिसेंटली पीएफ गोटे न्यू अपडेट देडेट देलापर जमी पूरा पीएफ पूरा प्रोसेस चेंज हो जाए ये भिडियो आपन को पूरा डिटेल्स बतेबी जदि आप चेल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु कहीं मान ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ସର୍ଭେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା P F Google first open କରିବେ ମୁଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଓପନ୍ କଲି ଗୁଗୁଲ୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଇ ପି ଏଫ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ E P F employee provident fund organisation ଏଠି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଉଛି UAN E P F member passbook EPF provident fund first आम कौन करवा ईपीएफ प्रोवाइड फंड को क्लिक करवा क्लिक कले क्लिक कलापर फास्ट जूम टे करेंगे जूम करके लिखाई K Y C update member यू क्लिक करवा तापर आपण निज निज मोबाइल थ्री डट थी थ्री डट क्लिक कला ये गोटे अपसन आस क्लिक करदे देखता ফার্ଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଆକ୍ଟିଭ୍ ୟୁ ଏନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ୟୁ ଏନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି salary slip UAN number ମିଳିଲା ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ୟୁ ଏନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ ୟୁ ଏନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆସୁଛି ମେମ୍ବର ଆଇ ଡ଼ି ତ ମେମ୍ବର ଆଇ ଡ଼ି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଧାର ଉପରେ ଏଠି ମୁଁ ୟୁ ଏନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇନି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ରେଡ୍ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆସୁଛି ଏଣ୍ଟର୍ ମେମ୍ବର ୟୁ ଏନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅନୁସାରେ କରିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନେମ୍ ଆଧାର ନେମ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପୁରା କରେକ୍ଟ ନେମ୍ ସେଇ ନେମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେବେ ଦେଲା ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ୍କୁ ଆସିବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯେମିତି ହେଉଛି ସେଠି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି किसी अच्छी कोड ऊपर देखो ब्लाक कलर किसी कोड लिखाई ये पूरा फिलअप करेंगे सेम फिलअप करके क्लिक करके गेट अथोरइजेसन पिन पर क्लिक करदे क्लिक करदे पूरा ये ऊपर शो कर U N successful U N successful show कर आपण मान मोबाइल को मेसेज पासवर्ड पलि पासवर्ड जा सारापर आपण मैंने कौन करेंगे से पासवर्ड को से पासवर्ड तो जो जा मन रही आपण मैंने कौन करेंगे पासवर्ड आप चेज करदे चेज करेंगे केमती कौन चेज करेंगे चलतु ये तो थिला यूएन एक्टिव पासवर्ड केमती कौन चेज करेंगे चलतु मुझे बैक करदे बैक करके पुणी थे इफीएफ क्लिक करेंगे क्लिक कला के सी अपडेट मेम्बर पर क्लिक करेंगे थ्री डेट पर क्लिक करके ऑप्शन को एनेबल करदे देखो ये कौन करेंगे ना ये यूएन नंबर आप दबे लिखाई यूएन नंबर आप यूएन नंबर दबे यूएन नंबर देलापर ये फरगेट पासवर्ड मसूची फरगेट पासवर्ड दबे फरगेट पासवर्ड दे मान ये फास्ट आपन को एंटर यूएन शो कर एंटर यूएन एंटर कैप्शन इटा बैक करेंगे पैक कर सारापर फिर एफ e को क्लिक करेंगे के वाई अपडेट देखो ये यूएन नंबर यूएन नंबर अच्छी ये कौन करेंगे यूएन नंबर आप देते आपण यूएन नंबर देलापर पासवर्ड जो मेसेज जा पासवर्ड को आप करेंगे क्लिक कर क्लिक कलापर ये आप पासवर्ड आसीज आसला मैंने ये आप कौन करेंगे जो आम अच्छी कोड अच्छी ये कोड को ये फिलअप करेंगे ये कोड को फिलअप करके आप कौन करेंगे पर क्लिक करेंगे क्लिक कले मैंने आप पूरा पी एफ आपणकर ओपन हो तो गला P F UAN number active केमती कौन थी या प्रोसेसिंग तो गला तापर बाकी रहा पासबुक पास आपर पी एफ बालान्स केमती जाना चाहिए कौन करेंगे ना ये अच्छी E P F member passbook या क्लिक करेंगे ଏବେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ଏବେ ଏଇଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ସରିଲା ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ମୋ ୟୁ ନମ୍ବର ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଲି ମୋ ୟୁ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ पासवर्ड देदी ये पासवर्ड दिला मैं ये मुझे कले क्लिक कले देख Sambit Kumar Mahanti UAN number PAN number भी आसीगला मुझे क्लिक करी मो पासबुक देख भाव आपण आपण पी एफ रत बालान्स अच्छे कौन अच्छे आपण मैंने जापर ପି ଏଫ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇ ପି ଏଫ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ୟୁ ଏନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଇଏ ତ ଥିଲା UAN number active next